Hosszan előre vágott labda Pintér veszi le. Józsa elgurul, és a vezetés szerez a Debrecen. Elképesztően nagy hiba. Pintér hazadása átvánszorog Józsa lába között. 1 perc 55 másodperc elteltével vezet a Debrecen.